15 қыркүйек 2021 жыл Нұрсұлтан қаласы 11-ші ә, кіреберіс Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі іңкәр есік тартшы Тартшы есті? жұмыс уақытысында тартшы айнаш білім министрі асхат аймағамбетов жұмыс уақытында есін құттап алды қазір біз ә, министерствоның министрліктің үстінен арыз шағым жазамыз себебі еңбек еңбек кодексі бойынша жұмыс уақытында есікті жауып алуға құттауға ешкімнің құқы жоқ дәл қазір заң бұзылуда яғни қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің үстінен арыз шағым жазамыз жұмыс уақытысында есікті құлттап жауып алған үшін себебі қазақстан республикасының конституциясының үшінші бабы бойынша биліктің бастауы халық халықты кіргізбеуге министрлікке ешкімнің құқы жоқ себебі біз қазір таңда қазіргі таңда конституциялық құқығымызбен қоса ә, жеке басы ата аналық да азаматтық құқығымызда бүкілі бұзылып жатыр қазақстан республикасының білім және ғылым министрі асхат аймағамбетовке оныншы қыркүйек күні сағат үште осы бір топ аналар жеке қабылдауына арыз шағым жазғанбыз өтінішіміз қабылданып оныншы қыркүйек күні сағат 15.00-де кездесу ұйымдастырылған болатын тұғын, онлайн кездесу. Сол кездесуде екі сағат қалған кезде Асад Аймағамбетов э, жаңалдегі кездесуден бас тартты. Ал енді бүгінгі таңда қарап тұрсақ, э, Қазақстан Республикасының аумағында э, барлық шенеуніктер бүкіл біздің ә, билік басында отырған шенеуніктердің барлығы онлайн режимге форматта жұмыс істеуге көшті дағы ал біздің балалар біздің балалар офлайн форматтық жүйеге өтті соның кесірінен ә, қазір жергілікті мекендерде балалар ауырып жатыр ә, ауырған балалардың сыныптарын карантин карантиндік режимге ауыстырып жатыр ә, балалардың барлығын офлайнға офлайн форматқа өткізгеніне байланысты қазір балалар ауырып жатыр түсініксіз жағдайда ол туралы ешкім ешқандай ә, жаңағыдай түсіндірме жұмысын жүргізіп жатқан жоқ не себептен балалар ауырып жатыр ә, неге жаңағыдай балаларды карантин уақытысында ә, офлайн режиміне форматына өткізді деп деген сұрақтармен аймағамбетовке келгенбіз өкінішке орай жұмыс уақытысында есігін тарс жауып құттап алды бұл заңсыз деп есептейміз себебі қазақстан республикасының конституциясының он жетінші бабында қадір қасиетімді төмендету бабы бойынша арыз шағымданамыз дұрыс айтасыз себебі қазақстан республикасының конституциясы бойынша ә, заңнамасы бойынша қазақстан республикасы ә, құқықты зайырлы демократиялы әлеуметтік мемлекет сондықтан әрбір э, қазақстан республикасының азаматының билік өкілдеріне ә, мемлекеттік басқаруда араласуға құқымыз бар қазіргі таңда ә, білім ә, білім заңының 37 дроп 2 бабы бойынша егер билік өкілдері карантин режимін жарияласа біздің ә, қозғалысымызды шектесе олар қашықтан оқу форматын өздері ұйымдастырып беруге міндетті заң бойынша өкінішке орай <clears throat> былтыр 2020 жылы қыркүйек айында балалар ауырмаған жағдайда балаларды онлайн формат кешенді форматына ауыстырып ә, кезекші сыныптарды ұйымдастырды сол кезде қашықтан оқуды ұйымдастырды ал биыл керісінше балалар ауырып жатқан жағдайда түсініксіз аурумен балаларды офлайн форматына ауыстырып сонымен қатар қазір ә, мектептің ішінде ауырған, ауырған баланың сыныбын карантиндік режимге ауыстырып оны екі аптадан кейін пцр тест тапсыруға мәжбүрлеп жатыр пцр тесттің нәтижесінің жүз пайыздық э, кепілдеме жоқ екенін біздің қолымыздағы құжат растап отыр бұл деген сөз бұл деген сөз өз э, қазақстан республикасының заңдарын э, билік өкілдері өздері бұзып отыр егер білім заңының 37 жеті екі бабы бойынша карантин деп өздері жарияласа ә, қатерлі ле пандемия деп оның пандемия пандемия бар екенін дәлелдейтін құжатты да көрсете алған жоқ бізге бірақ сол білім заңының отыз жеті дробь екі заңы бойынша қашықтан оқуды ұйымдастырып беруді біз талап етіп келгенбіз өкінішке орай есік даулы жабық тұр сонымен қатар біздің одан да көп сұрақтарымыз бар балаларға жасалатын екпе туралы жаздың күні бірінші жылдың жазы күні алексей цой балаларға арналған 2 миллион деді ә, одан кейін 4 миллион деді Pfizer ә, екпесін елімізге әкелгендігі туралы ә, хабар берді бірақ сонымен қатар денсаулық министрлігінің басқа өкілдері елімізге әлі әкелмегендігін айтып отыр сонда халықтың конституция бойынша халық үшінші бап бойынша биліктің бастауы қалып, халықтың сұрағына жауап беруге олар міндетті Э, конституция бойынша біз өз тарапымыздан ақпараттануға міндеттіміз ақпараттандыруға олар міндетті біздің сұрақтарымызға жауап беруге міндетті дәл қазіргі таңда біз жаңағы министрлік э, білім және ғылым министрліктерінің өкілдерін алдымызға шығып сұрақтарымызға жауап беруін талап етеміз ата ана ретінде қазақстан республикасының азаматы ретінде тірі адам ретінде және өзіміздің конституциялық құқықтарымызды бұзбау сонымен қатар балаларымыздың жеке бас құқықтарын ә, жаңағыдегі балалар конвенциясы бойынша құқықтарын бұзылып жатқандығын айтып келгенбіз есікті құлтап қойды мен қарашы міне міне мыналар қазір кіреді ал біз біз мына аналар өзіміздің жеке шаруамызбен келген аналар біз кіре алмаймыз мыналар міне кірейін деп тұр міне қазір кіре алмайды есікті құлтап қойды бұл заңсыз қарыз арыз шағымданамыз

отыз жеті дроп екі бабы бойынша карантин жарияланған жағдайда біздің қозғалысымызды шекте, шектеген жағдайда олар балаларымызды қашықтан оқуға қашықтан оқуды яғни ә, дистанционно дейді ғой ұйымдастырып беру керек сонымен қатар ол ұйымдастырып қана қоймай ә, балалар қашықтан оқығаннан кейін әр баланы қазақстан республикасының заңы бойынша қаржыландыру керек әр балаға заң бойынша қаржы бөлінеді бюджеттен сол қаржыны бізге берсін біз балаларымызды репетитор жалдап оқытайық онда сол біз өзіміздің құқығымызды талап етіп келіп отырмыз сол заң бұзылмасын заң бар ма бар жаңағыдағы өздері заңды ашпай ма оқымай ма түсінбеймін біз оқып ашып келіп отырмыз сол талаптарымызды орындасын қазіргі таңда осы есікті құлыптап алу жұмыс уақытысында бұл толып жатқан заңсыздық осы жаңағы эвакуация жайлы бір э, заңшы дәл қазіргі осы айда үстіміздегі жылдың 2021 жылдың 6 қыркүйегі мен 6 қыркүйегі 6 қыркүйек сағат 9.00-де егоп парақшасына жарияланған сөйтіп 6 қыркүйек сағат 13.00-де аяқталған 4 сағаттық қаралымға қойылған балалар эвакуация заңы туралы да сұрамақшымыз себебі балалар эвакуациясы заң жобасының бар екендігін қабылданып жатқандығын юго парақшасына ілінгендігі туралы халық бейхабар негізінде қазақстан республикасының конституциясының төртінші бап төртінші тармағына сәйкес ә, кез келген заң нормалары болсын заң жобалары болсын ә, талқылану керек халықтың талқысына салыну керек халықтың құптауын алғаннан кейін барып қаралымға қаралымнан кейін парламент депутаттарымен бекітілуі сол заң орындалуын талап етеміз төрт сағаттық балалар эвакуациясы туралы заң жобасы төрт сағаттық қаралымға қойылды деген не деген сұмдық бұл не деген заңсыздық балалар эвакуациясын жасайтындай неге біздің балалар конвенциясында құқын бұзып жатыр неге ата аналық ата аналық құқығымызды бұзып жатыр неге қазақстан республикасының азаматы ретінде конституциялық құқығымыз бұзылып жатыр осының бәріне жауап беруге тиісті шықсын жауап берсін балалар эвакуациясы заң жобасы не туралы неге ол заң жобасы төрт сағат қана қаралымға қойылады ол біздің балаларымыз туралы біздің денсаулығымыз мен өмірі балаларымыздың өмірі мен денсаулығы туралы болғандықтан біз халық ретінде биліктің бастауы үшінші бап бойынша конституция бойынша бастауы халық болғандықтан халық талап, талап етіп отырмыз заң орындалсын заң орындалсын ба сіз министрліктенсіз ғой өз сізбен өткенде дөңгелек үстел ұйымдастырдық қой жанұя мекемесінде халықтан неге қашасыздар неге қорқасыздар халықтан міне министрлік министрлік өкілі біз өткенде нұр сұлтан қаласының жанұя мекемесінде осы кісімен дөңгелек үстел ұйымдастырғанбыз және өзімізді қызықтырған сұрақтарымыздың барлығын <laughs> осы кісіге тізіп жазып бергенбіз министрлікке біздің жанайқайымызды жеткізіңіз деп өкінішке орай есікті тартып тартып жабып тұрған есікті аша алмай кетті қашып кетті қашып кетті біз өзіміздің заңды құқықтарымызды талап етіп жатырмыз сол заңды құқықтарымызды талап етсе олар міндетті сол жаңағыдегі халықтың салығына күн көріп отқан министрлігінің өкілі өкілдері біздің сұрақтарымызға жауап беруге міндетті екіден отыз қабылдайды біреу шығады деді әйтеуір біреу шығады иә өзі после обеда сейчас у них по закону обед а заң бойынша ма заң бойынша түстену керек иә жақсы жақсы заңды орындаған дұрыс бізде соның қалауы біздің қалауымыз заңның орындалуы заңдың орындалуы біз өзіміздің заңды құқықтарымызды талап ете отырып қазіргі таңда арыз шағым жазып жатырмыз ол арыз шағымдарымыз міне ұлттық еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы елбасы елбасына президент тоқаевқа ұлттық қауіпсіздік комитетіне ішкі істер ә, ішкі істер департаментіне ә, мынау кеше күні егоп платформасындағы бүкіл мәліметтер жеке бас туралы мәлімет ресей федерациясына беріліп жатыр біздің рұқсатымызсыз біз бұған қарсымыз осы туралы арыз шағым жазып жатырмыз қазір соны өткіземіз ә, себебі қазақстан республикасының конституциясы бойынша біз құқықты зайырлы демократиялы елміз яғни әрбірімізден әрбірімізден жаңағыдай рұқсат алмай біздің сыртымыздан шешім қабылдауға ешкімнің құқы жоқ президенттің де сонымен қатар себебі ол біздің конституциялық құқықтарымыздың гаранты мектеп тарапынан жиналып жатқан психологтың ә, психологиялық диагностика жасау туралы ата аналардан э, қол қойылып жатқан рұқсаттар заңсыз деп есептеймін неге себебі себебі біздің жеке бас жеке басымыз туралы мәліметтер сонымен қатар отбасы мүшелеріміз мүшелері туралы жеке мәліметтердің барлығы заңмен қорғалады заңмен қорғалады сол заңмен қорғалған мәліметтердің барлығын қазіргі таңда заңсыз ә, ешқандай ақпараттандырмай ә, ол берген мәліметтерің қайда барады кімге барады қалай пайдаланылады деген сұрақтарға жауап бермей сол мәліметтер жиналып жатыр нақтылап айтсам ә, мектеп тарапынан беріліп жатқан сауалнамалардың негізі мынадан тұрады әкесінің жсн э, шешесінің жсн э, психологиялық диагностика жасауға рұқсат э, сонымен қатар бала туралы жеке мәлімет денсаулық туралы мәлімет осының барлығы барлығы заңмен қорғалады сондықтан ол ә, мектеп тарапынан беріліп жатқан сауалнамаларға жауап, ә, жауап бермеуге қол қоймауға құқығыңыз бар соны біліңіз мен жеке өзім үшін жауап беремін мен жеке өзімнің басым өз жеке бас туралы мәліметтер керек жерде керек органдарда бар себебі мен қазақстан республикасының азаматымын азаматы болғандықтан тиіселі заңмен қорғалып тұрған мекемелерде мен туралы мәлімет бар ол мәліметтердің жеке ұйымдарға белгісіз адамдардың қолына жеке ұйымдардың қандай ұйымдар екенін білмейтін ұйымдарға мектеп тарапы сол мәліметтерді жинап беріп жатқандығына мен қарсымын соны біліңіздер кез келген мектеп тарапынан бақша балабақша тарапынан колледж тарапынан берілген сауалнамаларға қол қоя бермеңіздер жеке бас, отбасыңыз мүшелері туралы мәліметтерді бере бермеңіздер себебі ол мәліметтер кімге қалай қашан баратыны және ол мәліметтерді кім пайдаланатыны туралы білмейміз оған дәлел юго парақшасында платформасындағы бүкіл мәліметтеріміздің кеше күнде асқар маминнің қолымен ресей федерациясына беріліп жатқандығы туралы мәлімет